barakallahu fikum abasiraamu banange mbasaba tusigale nga tweyisanga bwe tubadde mu ramadhani muleme kkola ngaono jjajja ikyuli bwe nawulira ayogera ng'ayingira ramadhani kakati mwenna bwe mbadde nkalakata benvuma mbalese mbawummuzza katumale okusiiba ndyoke mbakalakata ekyo kiri bidya banange ate nze ikyuli ananvuma kyekinammenya eggumba nga nvumiddwa banange nvumiddwa kakati jjajja ikyuli nze ndiwo kugamba mazima oli muzeeyi luli nali ŋŋanya okwambala jajja ichuli naye kati nvudde mu ramadhani walaikum salam warahmatullahi wabarakatuandi bulungi alhamdulillah idi mbala fadhilahi taala bannanga abalabi baffe mwenna abaspak tv ne tv zendala emikutu gyonna youtube chano mukkirize mbalamuseko n'ekiramuso kya allah ekigamba ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange mwebale kusiiba nsaba allah abalamuze musera abasasulemu oba abaweebyo bye mubadde mumusaba ate abikubiseemu emirundi katabalika amiina ngozo jjudde alhamdulilahi no nze sinnajjula wabula ndi mustiru sakingi nabagamba ntambula mumagamaga bwe nti kubanga awava ajati wange oli namba eh, yali asooka mm. weyagenda ekituli kyasamye bwe kiti kati nina akakyala kamu mm. eh, yali akolanga namba bbiri kati bano be bamulamu ŋŋenda kutunulwa biidhini rahumaani mubandi emabega eno ndabe nga eh, nfunamu nange gwe eh. nteeka mukalina eyobiidhini rahumaani bwe ntunula bwentyo eh. omanyize nyina amaddu bonna mpulira nga ŋŋamba oba mbagatteko bonna kubanga bonna mpulira nga basaana ewaka ya rabbi hmm. ate kimumanji okuzimbayo kati kalina endala nnya mbonamba teke muno lya berewa kutano enkozi tukirizibwa bana subhanallah kale wagamba wagwamu munna eh nagwamu aboluganda nagwamu nayenga akasenta akabazimbira yo uyumba mebana bero bakoko kachaliwo hmm. nayenga nagwamu abagala sente engalu nagwamu sirina hmm. eya chei <laughs> otuse kuyidi hmm. aha tubulira onako lutambuzo otyo sokedde wodda wa planzo alhamdulillah ngabe nabagamba nti nze ndi mukyakaze ndi mudigize aboluganda tumaze okulya idi kati tugende tucyakale tudigideko n'omubaka nabbi muhammadi salllah alihi wasallama atukkiriza okucyakala tudigideko tuleme kwekubagiza tubeerenga abali mu nkufiirwa lla olwaleero ngenda kucyakala mu bifo biringa mukaaga abantu abasinga obungi mumpita eno mumpita eri naye simanyi ngenda kufubanabe nga ntuuka mu bifo nga mukaaga okitegeere eh, abawagizi abaagala okusangayo ah, abawagizi bange anti bwe mbagamba ti ŋŋenda kubeera gundi nenemererwa nesibaayo babasaba abantu nayekirala nakizuula ngaabantu balina olugezigezi n'olukujukuju lwe bakola kasaba mmanya nti ŋŋenda kubeerayo eno bamanyi okukozesa pulap banners zange ziriko ebifaananyi byange ne babiteeka ku siteegi oba wabweru ne babagamba muyingire sekawumalo agenda kubeerayo kumbe balabye eno basajja bange ne babawaayo emitwalo ataano kakadde ne basoloolezaako abantu nga bamanyi ŋŋenda kubeerawo ne sibaawo so gye nnaabeera yonna njabbagwako bugwiogenda kucakala nga tebatugamba nti tulina kubeera tukyali abalwadde tugende mumizikiti tusaale busaazi twekyalireko gogenda cakala barakallahu fikum enno nalabye nalabako seekera ngaomukyazizza ku tivi eno nga tukuutira mbwe tumala okusaala tugende tulabe ku balwadde eh. tugende twekubagize nze ngaabo ente eyo seeka bambi ye yeesiimye mwavu naye kaakati ffe hmm. nze ninamwaka sente munnange seeka eyo eri musimanyi gyogijja etulagira okumala okusaala tugende tulambula abalwadde tuvaawo tudde mu buliri aaa nze ndowooza bwe nti nti obwo bwavu bwo seeka wange simanyiiyo endimu eyo jajinsomesa busomesa etulagira okumala okusaala aidi ate tugende tulambula abalwadde la etulagira okumala okusaala tumale okulambula abalwadde tugende mu buliri la nze mmanyi nti wetumala okusaala tutambulengaenswa bweziva mu kituli enekwate enenekwate enenekwate eno nga tukyakala betuvaawo tugende tudigiddemu tugenda tukube ku muziki swaba kasumba ategese omuziki wa neema kindye waliyo emuziki omulala oguli mu bifo bingi lugogo wawa bifo bingi ebirimu okucyakala mugende mudigidde naye nga mwewaliriza oba mufuba okulaba nga temukola ebyo ebimenya amateeka mu busiraamu mudigidde mu busiraamu okudigira gyekuli nze ayagala bwina kkiriza okudigidde omuziki mu busiraamu olujje wange lugule nansa na jangu kusomese na osomesa abalala mm. na yebino babagamba ato muziki teguli mu Qur'an okuyimba tekuli mu abaffe obusiramu mwabufuula komera abo no busiramu si komera abo siramu kweyagala siramu kudigida busiramu kweyonja nga tuli mm. dini erabirwako yeah. mu buli kimu ekirungi kati njagala mbulire busiramu dini erabirwako ekibi ekyokwekubagiza eddiini busiraamu erina kulabirwako ebirungi ebyo nga naddala mu kucyakala so nze mbaga mugende mucyakale mudigide mubiibye nange ŋŋenda kuyitayo gye nnaatuuka bansondeddeyo omutwalo ŋŋenda kuguma nsi eyo gye nnaatambula naye naggwamu abasiraamu mm. bakutira beyise batya nga tumaze omwezi gwa ramadhan bo bakutira basigale nga beyisa barakallahu fikum abasiraamu banange mbasaba tusigale nga tweyisanga bwe tubadde mu ramadhani muleme kola ngono jjajja ichuli bwe nawulira ayogera ng'ayingira ramadhani kakati mwenna bwe mbadde nkalakata benvuma mbalese mbawummuzza katumale okusiiba ndyoke mbakalakata ekyo kiri bidya banan ate nze ichuli ananvuma kyekinammenye eggumba nga nvumiddwa bannange nvumiddwa kakati jjajja ichuli nze ndiwo okugamba mazima oli muzeeyi luli nali ŋŋanya okwambala jajja ichuli naye kati nvudde mu ramadhani oyina ebigambo byewagenda n'oyogera awo ng'ogamba mbu nze ndi alimu nze ndi muwalimu era nze ndi mutabuliki eh, eh, jajja ichuli tomanyi kigambo butabuliki ekitegeeza nze ndowooza n'okulooza jajja ichuli toli musiraamu wabula oli murutadi nkiggumiza jajja ichuli oli murutadi bw'obeera oyagala kweyita musiraamu ddamu otoole shahada okolenga obusiraamu bwe bulagira naye ebyokutoola shahada ne weyita omusiraamu n'ovaayo n'okalakata abantu n'omukkola n'ogira bitya aa jjajja yeicyuli nze kimanyi si kituufu so nsaba jjajja yeicyuli nga bw'obadde mu ramadhaani ng'oli oyogera ebigambo bisabika obiwembejja tutambuza bulungi era nakati bwoba okola naye bwona obiddamu biri enjala egenda kubekulumidde bwerere eh, namulabako mulamanzaani ng'alya mm. omuceere ng'agamba mbuye simanyi tasiiba mbuye e, era e, yalwala dda era obusiraamu tebulagira ebyo jjajja yeicyuli wadde obeera mulwadde olya weekwese tolaba nti jjajja yeicyuli oswaza obusiraamu nze ndaŋamba nti toli musiraamu oli murutadde abantu bange mwenna abanjagala abalungi bannange nsiima okunjagala baagaliriza idi ennungi lwakuba nti nateekebwako envumbo natya ey'amaanyi naye mpulira nga njagala okukwata akamotoka kange kano kakikumi k'envuga nkatememu ekituli wakati ŋŋende nga mansira ekibuga kyonna bwe nti olukumi lwe nasigaza oba omutwalo ŋŋenda funa kyenje kikumi kikumi mba mpulira nga kyenjagala okukola naye nateekebwako natti eyokugaana okuba gyeyabiri bye mutegedde so mbagala nnyo ekyo tekiva nzijako tekiva nkyaya mumukimanye nti mbagala nnyo barakallahu fiikum webale kunjagala mbagaliza okutambula obulungi okucakala obulungi n'okujjumbira ennyo okujja okubasomera ku dduwa wali ewange nasana kuba ni musomi wa dduwa ate nkolera waka wange wokka wensangibwa